Eh, formo parte del, Consejo Rector, en este caso del Mercado Social, que es un poco, creo, por donde va un poco la entrevista, y a la vez trabajo en una cooperativa, en este caso de Liconia, que es una cooperativa que este año cumple, va, a hacer 11 años, que somos 14 personas y que nos hemos movido en el espacio de, la consultoría socioambiental, sobre todo dirigido a proyectos más de ámbito comunitario, desarrollo comunitario, pero, pero en ese ámbito, vamos, más o menos. También he sido durante tres años eh, co-coordinador de la Feria de Economía Social y Solidaria de Madrid y también como en, este caso como cooperativa Liconia trabajamos dentro del mercado social, dentro de REAS, que es la red de economía alternativa y solidaria de Madrid y bueno, más o menos este soy yo. Eh, yo creo que básicamente la diferencia entre economía convencional o el mercado más capitalista y la economía social y solidaria básicamente tiene que ver los principios de, producción de los procesos de, trabajo. Primero, me parece fundamental entender cómo diferencia la propiedad. En el mundo de la economía social y solidaria, los mercados más sociales, la propiedad de los proyectos son colectivas, con lo cual las decisiones se toman de, manera colectiva. A mí me gusta decir mucho que son proyectos democráticos a nivel de, mercado, de economía. Por otro lado, introduce muchos principios y valores, que esto yo creo que responde muy bien la carta de REAS, de la economía social y solidaria, que estamos hablando de igualdad de oportunidades, eh, sostenibilidad, principios que cada vez se van asentando mucho más en, nuestro entorno y la diferencia tiene que ver en esos, en esos matices que no son pocos, es decir, la propiedad es colectiva, se introduce cuestiones de igualdad en cuanto a perspectiva, acceso al trabajo, en la redistribución del dinero, evidentemente, en términos de sostenibilidad, y sobre todo también el, responder a las necesidades que tiene en este caso. Muchas veces pues venimos de las, de las exigencias, exigencias o mandatos de los movimientos sociales en cuanto a cómo nos tendremos que comportar a nivel de, de distribución, de producción y de procesos de, trabajo. Entonces, la mayor diferencia yo creo que pivota en cómo se distribuye el dinero y de quién es propietario ese dinero y lo que devuelve ¿no? a su entorno, al desarrollo de, comunitario. balance social es una medición de, estos principios eh, de las empresas que forman parte del mercado social para que el consumidor pueda saber a la hora de acercarse, en este caso al mercado social de Madrid, qué principios y qué valores mm, a nivel más cuantitativo, que, que responden también a cuestiones cualitativas, esas empresas están llegando. Es decir, tan fácil como saber que cuando voy a consumir en una empresa de comercio justo, saber sus índices de responsabilidad, de equidad salarial, de igualdad, de democracia. Todos los proyectos, las empresas, las entidades de mercado social tienen un nivel de transparencia altísimo, hasta el punto que se puede ver casi sus órganos, cómo está funcionando todo. Y es una responsabilidad tanto de consumidor, de ser crítico con respecto a esa situación, como de las empresas de ponerlo encima de la mesa. Yo esto me gusta decirlo que también con nuestras mediocridades, siendo empresas a veces mediocridades en cuanto a que son empresas que nacen con pocos recursos, con poca precariedad y estamos en camino de mejorar todos esos valores y entonces el balance es una respuesta continua que tiende a ir mejorándose. Es una responsabilidad de esos valores con respecto a, en este caso, a las empresas de mercado social, el ir contribuyendo y mejorándolos. Claro, no es una foto fija, es una foto continua y una responsabilidad de ir mejorando entre todas, em, a nivel internacional puede que desconozca si existen modelos similares. ¿no? Eh, el origen del mercado social de Madrid eh, también nace de una reflexión, en este caso, creo que en una de las personas que lo reflexiona es Jordi García, que también es parte del mercado social, en este caso el Laches, en, en Cataluña, que reflexiona sobre cómo tienen que ser los mercados sociales, entendiendo mercado como mercado económico, pero en este sentido dándole la vuelta como mercados sociales. Y, empiezan a salir diferentes mercados sociales a nivel estatal y en este caso con dimensión territorial, que es parte del, modelo de la economía social y solidaria, que responde a su territorio. Nace hace 5 o 6 años, exactamente la fecha o su genealogía concreta, nace hace 5 o 6 años entre una reflexión y pocas empresas, en este caso en Madrid o entidades, que lo constituyen de manera informal. El proceso de constitución del mercado social de Madrid, jurídicamente como cooperativa integral, se produce justo el, año pasado, después de un proceso largo de cinco años de participación, de comisiones, de consumidores, de entidades, dándole, dándole vueltas a ver cómo, se va formulando. Pues el mercado social pretende un poco, es como un ciclo, entre comillas, cerrado, ¿no? en el que podemos partir de cualquier lugar. a mí a veces es como complejo transmitir, yo lo intento simplificar con los matices que perderé por el camino, pero básicamente si partimos de cualquier lado, es un consumidor tiene ahorros. Esos ahorros, en el caso de que los tenga, los deposita en banca ética. Y, por ejemplo, pues entidades del mercado social como COD57 FIARE se depositan sus ahorros. Esas entidades financieras dentro del ámbito de la economía social y solidaria lo que hacen es financian proyectos eh, con esta dimensión de valores, o esto que hemos hablado antes del, del balance social, y, es como ahorradores, metemos en, banca ética y con esos recursos, esos excedentes, se, siguen procediendo proyectos, entidades o empresas que desarrollan actividades de transformación social. ¿no? Esa, esa, esas entidades, esas empresas, lo que hacen es generar una actividad ¿no? que transforma no solo a ella misma como entidad y su propiedad, etcétera, sino el entorno, porque favorece ¿no? a consumidores que consumen dentro de esas entidades. ¿no? Esos consumidores son consumidores responsables que deciden, en vez de consumir en un mercado capitalista, con todo lo que ocurre y todo lo que pasa, deciden consumir dentro de un mercado social. Esos consumidores mm, también forman parte de entidades y empresas, en este caso, que trabajan para dentro del mercado social y se va cerrando como un ciclo cerrado, que por lo menos sabes que todas esas cadenas de producción, de distribución y de consumo responsable pues están cerrando en un circuito de economía social y solidaria. Hay un momento puntual que yo creo que también es un salto, ¿no? en ese sentido, a nivel de número de empresas dentro del mercado social de Madrid, que fue la primera feria de economía social y solidaria que decidimos como salir un poco a la calle ¿no? y exponernos mucho más. A día de hoy el mercado social de Madrid son ciento exactamente el número lo pero estaremos moviendo entre 110 y 120 empresas. Eh, los consumidores en ese sentido, es verdad que no estamos consiguiendo que, se aumenten a un nivel exponencial, pero estaremos hablando alrededor de unos 500, 600 consumidores que son socios del mercado social. Claro, el, mercado social ahora mismo, su origen nace en comisiones diferentes. Estaba la Comisión de Moneda Social, la Comisión de Difusión y de Comunicación, Comisión de Balance y de Acogida, y había como una especie de, de comisión gestora que estaba organizando todo esos proceso. A la vez también se formaron comisiones de certificación participativa, pero nos constituimos en cooperativa integral en la que en ese consejo rector hay la mitad son consumidores y la otra mitad pertenecen a entidades o empresas del mercado social. Con lo cual, las decisiones que se toman dentro del mercado social a nivel de cómo se procesa, cómo se gestiona el mercado social de Madrid, es, de equidad en cuanto a consumidores y empresas o entidades proveedoras. También hay entidades un poco em, que acompañan, o, o, yo lo llamo amigas del mercado social, que también forman parte del mercado social y dentro del Consejo Rector. Pues aunque se me pueda escapar alguno, estaríamos hablando de que están en Euskadi, en Navarra, en Cataluña, Madrid, en Sevilla, en Aragón y, sobre, en Galicia, pero sobre todo los mercados sociales nacen de los, diferentes nodos de REAS, que Real Madrid, en el caso de Cataluña es en el caso de Zaragoza, eh, Reas, Zaragoza, nacen sobre todo ahí, están naciendo de las redes más fuertes dentro del ámbito de la economía social a nivel estatal estaremos hablando de que hay constituidos, hay, de hecho hay constituido la red de mercados sociales a nivel estatal, ¿no? que tiene su propio órgano. Creo ahora mismo que estamos hablando de seis o siete mercados sociales a nivel estatal. Yo creo que como consumidores tenemos que ser responsables en el, o sea, en el propio hecho de cuando tomamos una decisión de compra. ¿no? Tenemos muchas decisiones, podemos tomar muchas decisiones políticas en la vida, pero creo que hay una parte del capitalismo que nos trata como consumidores básicamente, y una de las mayores respuestas que le podemos dar al capitalismo es consumir de manera responsable, entendiendo que si eso fuese global, por de, por de facto se, dividiría el capitalismo. Entonces, cuando yo decido con un euro eh, comprar un producto de comercio justo o de agricultura local o de agricultura ecológica, de facto estoy cambiando todo lo que está pasando detrás, porque estoy tomando la decisión de qué empresas, a qué empresas consumo. Si yo tomo la decisión de comprar una empresa en la que hay criterios de igualdad, estoy cambiando el modelo de producir. Si yo decido comprar un proyecto o un periódico, que también hay dentro del mercado social, en el que no prima, por ejemplo, la, publicidad ¿no? o esa relación un poco perniciosa entre los medios de comunicación y las empresas que los hacen posibles, pues también estoy cambiando la manera de hacer prensa. Y si mis ahorros, en vez de estar en un banco que, luego financia eh, armas o financia cualquier proyecto que realmente luego en nuestra vida cotidiana nos está afectando, incluso por entorno o por etcétera, pues también estoy cambiando mi entorno. Para mí realmente la herramienta más, potente políticamente es el consumo, porque es como nos tratan como consumidores. Pues nuestra respuesta debe ser hablar de consumo responsable. Y creo que el mercado social responde a eso. Yo creo que es el gran, o sea, para mí es una de las grandes preguntas, ¿no? Si el mercado social puede proveer de todo lo que un ser humano necesita más o menos en su vida cotidiana. Yo creo que hemos dado un salto enorme en esto y creo que más o menos hay un X por ciento de cosas que se pueden consumir dentro del mercado social. Y por poner ejemplos, si más o menos va por ahí la pregunta, es por empezar por cosas así como súper estratégicas para la vida. Es, el dinero lo puede tener en un banco ético que tiene un balance social sobre a quién está financiando, con lo cual mi dinero está incluido entre una propiedad colectiva que financia proyectos que favorecen el entorno. Estamos hablando de que podemos tener el seguro del coche, de la vivienda, etcétera, en seguros también éticos. Estamos hablando también de que podemos tener ya en muchos territorios la luz, ¿no? a través de sol energía, ¿no? podemos tener luz que sabemos que se asegura 100% de renovables, o sea que ya me parece sectores bastante estratégicos, pero podemos tener eh, prensa, podemos tener productos de alimentación que llegan al 100% de los productos que necesitamos, o sea, existe carne, pescado, verduras, evidentemente, de origen ecológico o de desarrollo local o de nuestro entorno. También tenemos eh, empresas que se dedican a, la jardinería o, comercio local o hostelería. Eh, o sea, hay un montón de actividades, seguro que se me escapan una, como todas las empresas que hay de comercio justo. Eh, bueno, seguro que se me escapan muchas, pero yo creo que desde, me acuerdo perfectamente de, una, de un blog, que, en ese caso escribió un compañero en Mercado Social, sobre de que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? qué se puede consumir, y bueno, pues parece que más o menos parte de nuestra vida se podría consumir dentro del mercado social Madrid. O sea, yo creo que este es nuestro gran, para mí nuestro gran problema, es, esta estructura parece que puede dar uso y funciona para que la gente la reconozca, pero no conseguimos del todo llegar al mayor número de gente. O sea, que lo, creo que la debilidad del mercado social de Madrid, por ejemplo, es que no lo conoce la mayor parte de la gente. ¿no? Y esa es nuestra gran labor. Eh, ¿Cómo es accesible el mercado social de Madrid? Bueno, evidentemente yo creo que hay un punto que es innegociable, que es que haya, o sea, que mucha gente que, se da cuenta del mercado social de Madrid es porque está metida dentro de los movimientos sociales o del entorno de gente que ya lleva años trabajando en este, en este mundo. El cómo saltamos de un lado al otro, claro, evidentemente el mercado social de Madrid tiene redes sociales, tiene su página web, o sea, tiene sus propios medios de comunicación y sus propias herramientas de comunicación, pero también son herramientas de comunicación que muchas veces yo creo que llegan a, fines, ¿no? Como al amigo de mi amigo o al amigo de mi amigo, ¿no? Así, más o menos en una cercanía muy corta. Yo creo que no estamos dando ese, salto. Yo creo que nuestra posición, por ejemplo, en, las ferias empieza a abrir ese, problema ¿no? de que haya más consumidores, con lo cual sus empresas sean más, más potentes, pero creo que esa es nuestra debilidad. El cómo la gente se puede enterar dentro del Mercado Social de Madrid, básicamente a través de su página web, Mercado Social de Madrid, sus redes sociales, etcétera. O sea, yo creo que la palabra puede que a lo mejor esté mal usada o manida, ¿no? O sea, nosotros como, como, como, el Iconia entendemos que el valor de la cooperación es un valor muy interesante, primero porque se suman las inteligencias, se suman las interrelaciones personales, con lo cual las respuestas son mucho más, eh, insisto, más, más efectivas, ¿no? más creativas también, lo que pasa es que el valor de la cooperación, o sea, la palabra cooperación está utilizada para muchas cuestiones. Yo creo que dentro del ámbito de las empresas convencionales o de las empresas capitalistas, la cooperación también está presente. Otra cosa es qué formas de cooperación no estén presentes. En final no conozco casi nada en el mundo que no se trabaje de manera colectiva. Otra cosa es quién tiene el poder dentro de ese proceso. ¿no? Entonces, por supuesto que para mí me parece vital y para la Iconia la, la cooperación. Creo que, que cuando estas palabras nacen dentro de nuestro ámbito, eh, no tenemos suficiente fuerza como a ponerlas en la escena en la que cuando nacen de otro lugar se ponen. ¿no? me, gusta un montón que me hagas esta pregunta. Nosotros desde Liconia también formamos parte de un grupo cooperativo, en este caso Tangente, y damos mucha formación de, eh, que se llama Proyecto Emprender.co de formación de, la constitución y los procesos de creación de cooperativas. Y es verdad que esta pregunta sale rápidamente, Está claro que pesa muchísimo esta cultura de lo individual, por eso tan rápidamente se, hace esta pregunta. Eh, yo en esto lo tengo súper claro. Es decir, es que es muy difícil que tres o cuatro personas con el mismo objetivo no tomen una decisión por consenso, porque su camino es el mismo. Entonces, es muy complicado decir, ¿por qué vas a discutir si tienes el mismo objetivo? Te quiero decir que yo creo que el diálogo, ¿no? esta cosa como lo dialógico, funciona muy bien cuando hay un mismo objetivo. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, empresas que, tienen más o menos equidad salarial, eh, por ejemplo, uno de sus objetivos es mejorar sus condiciones económicas. Entonces, ¿por qué van a tomar una mala decisión? Lo que habrá es diferentes interpretaciones, opiniones con respecto a algo como pasa en cualquier otro lugar, como pasa en, una, casa o en cualquier lugar. Y yo creo que esas, normalmente esas líneas diferentes de interpretar eh, son convergentes, porque el objetivo es el mismo. Nuestra vida como Heliconia son, 11 años, hemos tenido mogollón de asambleas, mogollón de reuniones colectivas, etcétera, y no he vivido que el problema nunca sea la decisión colectiva. A veces con lo que vivimos son otro tipo de problemas con los que el resto del mundo convive, ¿no? Con, pues a veces con crisis, con precariedades, con situaciones personales, con otras dimensiones que justo al trabajarlo de manera colectiva, con esta sensibilidad, yo creo que se, mitiga mucho más. Cuando la gente autónoma eh, a la cabeza de la formación y está aprendiendo el modelo cooperativo, pregunta esto rápidamente, pero no es un problema discutir entre tres. digo, ¿acaso no vas a discutir con tu proveedor? La diferencia es que si, si tú y yo estamos trabajando juntas, la decisión vamos a querer que sea la positiva para los dos. Yo no he vivido en 11 años, por ejemplo, ninguna votación en el Iconia. Y somos diferentes personas, con diferentes sensibilidades, incluso con diferentes tipos de trabajo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en cuanto a decisiones, yo creo que es un poco raro, ¿no? Porque a veces te ves en un lado y en otro, ¿no? A veces estás como trabajador o trabajadora dentro de tu espacio y a veces estás como empresario. Y es verdad que cuando, por ejemplo, llegan restricciones como decir, nos tenemos que bajar el, salario, Claro, como tú tienes la información económica y es transparente, es raro que no veas que con esa información no tengas que tomar esa decisión. Entonces ahí te pones una posición de empresario, cuando te ves como trabajador lo reclamarías pero desde otra lógica, no sé por qué hemos llegado a este lugar, a este lugar hemos llegado todas, entonces a lo mejor hay que tomar una decisión de este tipo, pero yo las vivo muy bien. Y el resto de mis compañeras y el resto de cooperativas que conozco, que son unas cuantas. Y, me parece muy interesante la pregunta, pero la respuesta es que no parece que sea nuestro, nuestro, nuestro hándicap, sino nuestro valor. ese tipo de, decisión, Eso no quiere decir, por lo menos en el Iconia, que a la hora de trabajar no tengamos ciertas relaciones laborales, a veces de coordinación. Hay personas responsables con un proyecto o tenemos un cliente en el que la atiende una persona y reparte trabajo, pero son decisiones que también se toman por una cuestión de cuidados y de organización. O sea, responde a la manera de trabajar más, más cuidadosa con todo el mundo. Yo creo que o sea, la herramienta para mí fundamental para llegar a tomar buenas decisiones es la transparencia, es decir, la información. Yo muchas veces cuento esto, ya es una cuestión muy personal, es que tú puedes tener la misma información todos o todas de un mismo espacio, pero la información es interpretable, es interpretada. Es decir, que tiene matices que a lo mejor una persona lo vive de un lugar, otra lo vive de otro. Entonces, yo creo que el acceso a la información y la interpretación de la información favorece que se produjan pocos procesos o pocos conflictos. Porque, vuelvo a poner un... el claro ejemplo nunca será es que yo trabajo más o menos, porque al final tienes una dedicación de horas anual como el resto del mundo, eh, sino las cuestiones económicas, ¿no? que es donde yo creo que se centra los supuestos conflictos. Pero es que cuando tú tienes acceso a la información y has desarrollado los proyectos y hay una situación económica, la que no va a discutir nadie es, oye, ¿podemos mejorar nuestras condiciones económicas porque hay dinero? Pues todo el mundo dice que sí, no hay ningún problema. El problema es cuando llegan situaciones económicas que son, en este caso, perjudiciales, ¿no? que ves que no estás llegando al presupuesto del año o que pasan cosas de esas. ¿Eso cómo, se diluye? Joder, a lo mejor me repito mucho, pero es que todo el mundo sabe por qué, llegamos a esa situación o qué información y lo que hacemos normalmente es mejorarlo. Algo hemos hecho mal. Entonces, vivir conflictos, he vivido conflictos a veces, en este caso, más, más de índole personal, gente que en un momento dado pues quiere cambiar de ciudad o de proyecto vital, pero tienen que ver como cualquier otro proyecto empresarial, en esto no, no es difícil, que a veces te quieres bajar de un barco que el mismo no está desarrollando, no te desarrolla personal o profesionalmente, pero como la vida misma, no, cambia nada. Pues eh, no lo sé, yo creo que verdad que sí que pesa mucho, pero no sé si es una cuestión de, de, España o internacional, pesa mucho la cultura individualista, la cultura del éxito, ¿no? Como que todo el mundo va a llegar a un supuesto éxito porque se le ocurra, ¿no? Yo creo que la realidad no responde a eso. Entonces, eh, no sé, o sea, decir, el por qué hay más o menos cooperativismo en un lugar o en otro, más dimensión colectiva, la verdad que no no sabría la genealogía de eso. Evidentemente, donde ha habido cultura más de procesos colectivos. Pongo un ejemplo, ¿no? Parece que son obvios, ¿no? Como Euskadi o Cataluña, en que el cooperativismo, por ejemplo, tiene otra dimensión mucho mayor que en Madrid eh, puede hacernos entender por qué pasa eso en un lado o en el otro, la necesidad de colectivizar en algún lado o esta cultura individual, que puede ser a lo mejor incluso de origen castellano, que ahí la verdad es que lo, desconozco. Lo que sí vivo es que cada vez más gente necesita hablar de trabajo colectivo. Y si nos fijamos, la cultura, en este caso para mí, clara, de, economía capitalista, cada vez habla más de espacios de trabajo co coworkings, mm. colectivos, compartir recursos, Em, está surgiendo mucho con fuerza lo, colectivo y para mí lo que falta justo es la democracia de lo colectivo, ¿no? porque esos discursos de como, como esto que es innovación o precariedad. No, yo lo mío, en este caso el recorrido es interesante porque yo no soy fundador de Liconia, la cooperativa Liconia, yo entré mm, una vez ya fundada, a los tres años, yo trabajaba de manera, yo había sido, eh, trabajo por cuenta ajena y estaba trabajando en este caso cuando entré como autónomo. Entonces he vivido un poco esos diferentes escenarios. En su momento conocía a mucha gente del cooperativismo, el cooperativismo de Madrid, sobre todo de la gente que nacía del entorno de la madeja, y la verdad me, produjo cierta atracción meterme dentro del cooperativismo. En ese caso no fue tampoco por una decisión económica ¿no? ni de recursos, sino porque no, yo no era capaz de soportar ese estrés individual del tener, entre comillas, un proyecto empresarial, sin poder compartirlo y aunque lo pudieses compartir, las decisiones eran tuyas. Y eso a mí me pesó mucho para meterme en el cooperativo. A partir de ahí me fui politizando mucho, mucho, mucho hasta el día de hoy. Y me parece una, la mayor decisión que he tomado en mi vida. Creo que vivir la experiencia de tener una empresa propia y colectiva me parece que es increíble. Y el poder hacer política a través de tu proyecto empresarial, ir con dignidad cuando presentas un servicio, un producto o cualquier cosa, diciendo que pertenece a toda tu gente y a todo tu proyecto empresarial, me parece que es increíble. yo no he conocido nunca a nadie fuera del ámbito cooperativo que cuando no cuentes el proyecto no te mire con cierta admiración, ¿no? Como que no diga... joder, qué, qué cracks sois, ¿no? En toda esta situación todavía hay gente que está pensando así. Yo creo que nosotros dentro del mundo, por ejemplo, cooperativo, la economía social, tenemos un discurso muy fuerte sobre el tema de los cuidados. Yo en esto soy, no digo crítico, pero es verdad que, del todo a veces no se vive así, ¿no? porque la falta de recursos, el nivel de horas que tienes que implicar en un proyecto que nace, da igual si la gente se lo plantea de manera autónoma o individual o colectiva, pero metes mucha energía y muchas horas de dedicación y a veces yo creo que eso es uno de los grandes procesos que descuidamos muchas veces, al ser propiedad, ¿no? al ser nuestro proyecto, descuidamos nuestras horas de trabajo, descuidamos nuestra implicación y a veces nos metemos mucho en una aureola de trabajo estresante. Y, yo lo vivo así, podamos negarlo no, tenemos un discurso potente con eso, pero la realidad es que ves a mucha gente estresada con su propio proyecto eh, cooperativo. Yo me di cuenta, o al menos como lo vivo, es que tú puedes constituir un proyecto colectivo de tres personas, pero para que se vaya produciendo esos, esos cuidados, el proyecto colectivo la respuesta es crecer y salir de tus relaciones de confianza porque evidentemente se redistribuye mucho mejor el trabajo y se concilia mucho mejor el trabajo, más personas que menos. aquí hay muchas, ¿no? muchos debates encima de la mesa. Fue, pues salir como... Eh, muchos, en fin. O sea, y los vivido permanentemente en cualquier espacio. Es decir, por ejemplo, que el icono en un momento dado desarrolle trabajos, ha habido debates, Mm, para alguna empresa mm, capitalista, por ejemplo, ¿no? Entonces, aceptas ¿no? trabajar para una empresa que probablemente su manera de producir no comparta tus valores. Yo muchas veces no es que lo justifique, sino que bastante... O sea, que prefiero tener ciertas... Eh, vivir con ciertas incongruencias, pero ir evolucionando, que directamente intentar ser como, como puro y casto en todo mi proceso, ¿no? Entonces, cuando una empresa realmente tienes la posibilidad de hacer una actividad profesional que en sí misma la actividad no genera nada de daño, ni de ruido, ni a tu entorno, ni a las personas, es un recurso que adquiere también la economía social para poder desarrollar sus proyectos. Yo lo justifico desde ahí, pero yo no lo digo lo justifico, es que lo defiendo. En términos globales, el dinero que se mueve en la economía social y solidaria es microscópico al lado de lo que se mueve el capitalismo. Y si la institución pública, las administraciones públicas no fomentan la economía social, que, parece que pueden ir funcionando, el dinero del capitalismo, siempre que entre en el valor de la economía social, ese dinero se aumenta, vale, vale por dos, por la dimensión social. Entonces no vivo mucha contradicción con respecto a eso, siempre y cuando mi actividad que desarrolle sea transformadora o no genere ningún tipo de ruido. Digo por qué. ¿Dónde está? por ejemplo, haces un proyecto de desarrollo de políticas de igualdad para un municipio y te paga esa institución, eh, un ayuntamiento, por ejemplo, para desarrollar esa actividad. ¿Dónde estaba el dinero de ese ayuntamiento? Estaba en una cuenta bancaria. Y lo más probable es que no estuviese ni en FIARE ni en CON57, que estuviese en Santander. O sea, ¿dónde está el dinero en el mundo? Pues estarán estos bancos o estarán estos espacios. Con lo cual es muy difícil pretender en este sentido no llegar al origen. El dinero está donde está. Y lo bueno es que cuando entra en un circuito de mercado social, en principio no debería de intentar salir mucho, ¿no? sino seguir creciendo. Yo me acuerdo de un compañero, en este caso Fernando Sabín, que me contaba que tenía una reflexión como cuando le preguntaban, pero ¿una cooperativa de trabajo asociado de armas de destrucción masiva es posible? Pues esto me parece un ejemplo muy bueno, ¿no? Para simplificarlo. Es, si la propiedad es colectiva, porque es una cooperativa, pero la acción, la actividad que desarrollan eh, es dañina al entorno. Entonces yo creo que mientras que tu actividad profesional mejore el entorno, mejore a las personas y mejore la propiedad, o sea, mejore a las personas que lo desarrollan, es positivo y el origen del dinero, en, la medida de lo posible, eh, que tenga un origen mm, razonable, ¿no? decir, que no sea un lavado de imagen, de no sé qué. No somos parte de, esa parte de lavado de imágenes, somos la contra de eso. Eso es una manera de hacer diferente. herramienta del consumidor es la que lo enlaza. cuando un consumidor decide dejar de comprar en una cadena que produce en condiciones laborales ínfimas y decide consumir en el mercado social de Madrid, está haciendo ese trasvase. Y eso creo que ahí, para mí personalmente, pivota en el consumidor. Y como empresa, por supuesto, nuestros proveedores, como cualquier proyecto empresario del mercado social, se provee de las entidades del mercado social. Si nosotros tenemos que hacer gráfica o diseño o una web o proveer de producto para nuestro propio personal, tiramos del mercado social. Ese trasvase pasa ahí. El que conviven es que convivimos. O sea, el mercado convencional capitalista, que yo, yo lo llamo mercado arcaico porque me parece que no tiene muy poco recorrido, y nosotros convivimos porque convivimos en el mismo espacio eh, económico y lo, quien lo pueda hacer trasvasar, yo creo que en este caso es el consumo de los consumidores y de las entidades proveedoras. Yo, o sea, si me pongo a pensar en futuro, aunque pueda ser un poco a veces negro o blanco, no lo sé, lo que sí que pienso es que el capitalismo empieza a absorber palabras y semántica y lenguaje propio de la economía social, como emprendimiento social, eh, o sea, muchas palabras que emanan de un lugar y que se apoderan ellos. Por ejemplo, las empresas están hablando de, son empresas sostenibles, ¿no? O, o empiezan a incluir en sus proyectos responsabilidad social corporativa, ¿no? Eh, entonces, mucho de ese lenguaje se, se están apropiando de él. Pero yo tampoco lo vivo íntegramente para mal, porque si por la necesidad de los movimientos sociales, si de las personas que convivimos en la Tierra hemos decidido y exigir que estas cosas empiecen a cambiar, ellas lo asumen por una cuestión de mercado, porque si no, van a estar defenestradas, van a estar criticadas y cada vez más la gente exige mucho más a las empresas, sobre todo que funcionan de manera capitalista. Y el escenario de los mercados sociales de Madrid yo creo que tiene que ver no solo desde el mercado social de Madrid, sino desde como personas, ciudadanía, exijamos eh, estos modelos de empresa. Y yo creo que, por ejemplo, que se empiecen a incluir las cláusulas sociales y la responsabilidad, ya digo, básicamente como consumidores, es que solo el, propio fact, de hecho, que X% de las personas, en este caso en España, decidan consumir de manera responsable dentro de los mercados sociales territoriales, cambia radicalmente el escenario y hará que las empresas capitalistas tengan que coger valores del otro lugar. Creo que es una cuestión que, va de un lado a otro. Y tendremos que volver, ¿no? la economía a innovar o pensar cómo volver a tener otro discurso o tener otro discurso más potente o más real. Yo creo que estamos en precisamente ¿no? como evoluciones, involuciones de un lado para el otro y creo que seguiremos estando en ese lugar. Claro, yo puedo ser muy crítico, por ejemplo, con, una, cualquier marca, por poner un ejemplo claro, como yo lo vivo es, yo puedo ser muy crítico con cualquier marca capitalista que desarrolle, por ejemplo, un producto ecológico, Yo ahí veo mil pegas. Primero, la propiedad de quién es. Es, unipersonal, o de tres, o de cuatro, la mayor parte de la plusvalía de todo el proceso se las llevan dos o tres personas producirá en condiciones laborales ínfimas, no tendrá ningún tipo de dimensión social en su producción, en su propiedad, en todo esto que estamos hablando permanentemente pero ha tenido que, o por cuestión de tensión, ha tenido que desarrollar un producto ecológico. Es un cambio. Pues a eso yo le doy un aplauso. A todo lo de detrás seguiré estando criticándolo. Entonces, el por qué ahora cualquier marca produce un producto ecológico, aunque sean de otra índole, es porque lo hemos exigido. Empieza a exigirse, ¿no? Entonces se posiciona. Pues yo creo que debemos tensionar, ¿no? Y por eso los mercados sociales también pivotan claramente por los movimientos sociales, porque quien está exigiendo los cambios y por los que se producen es por este tipo de herramientas. Entonces, algún día tendrán que también decir y empezarán a hablar de propiedad colectiva. Entonces, yo creo que somos eh, punta de lanza en esto y deberemos seguir estando. O sea, yo en esto soy humilde, pero tampoco, o sea, que me preocupa ¿no? transmitir esto, pero Sí, que pienso que somos, los mercados sociales, o, sea, el mundo de la economía social solidaria es moderno, porque responde a las necesidades que tiene nuestro entorno, la tierra y las personas. Entonces, sí que consigo que son modernos y por eso hago ese juego, o me gusta a mí decirlo, no llamar economía capitalista, sino economía arcaica o economía convencional, porque siento que está acabada, porque no le queda más recorrido. Entonces, si yo pienso que en un lado está acabado y el otro lado es, lo que están haciendo, pues siento esa sensación de modernidad, que no nace ahora, que es un proceso largo y que no lo hemos pensado nadie ahora, sino ya estaba todo. Pero bueno, tenemos que seguir tensionando eso. O sea, el precio es muy difícil definir claramente cuánto cuestan las cosas. Para mí, y no soy un economista, está claro que por ejemplo, pongo un ejemplo claro. ¿Cuánto cuesta a la semana café? Esto lo podían hacer algunos compañeros del mercado social de comercio justo, pero ¿cuánto cuesta café? Cuando te haces una cafetera italiana, molde, ¿cuánto cuesta el café? Cuando haces un envase de la típica máquina... No sé, es que cambia, o sea, decir, el capitalismo tiene esta facilidad para generarte una necesidad que tú no tenías ayer, pero ya hoy la tienes, la necesaria. Tienes que tener un smartphone o tienes que consumir el café en menos de un segundo, o sea, genera estas necesidades. Entonces, sí que es verdad que a veces lo que sería PVP parece que pueda ser más caro un producto que viene de la economía social y solidaria, pero es que está respondiendo a unos valores en los cuales no los vas a pagar por otro lado. Te quiero decir, es que ¿cuánto cuesta a una sociedad que toda esa agricultura sea convencional y no sea ecológica? En términos, es una barbaridad de dinero lo que cuesta. La limpieza, la depuración, miles de, circunstancias. O sea, ¿cuánto nos cuesta ese tipo de cuestiones? ¿Cuánto cuesta a nivel medioambiental, en términos económicos, estoy hablando, eh, diferentes modelos energéticos? Entonces, no es tanto que haya una diferencia, que para mí es obvio que es la economía social y solidaria es más accesible, pero porque detrás no está produciendo gasto. Es que no lo está, o sea, menos gasto. Es decir, cuando nosotros estamos a, través de, herramientas de consumo favoreciendo la equidad salarial, o favoreciendo cierta dignidad laboral, esa gente también tiene una capacidad de consumir dentro del ámbito de la responsabilidad, ¿no? O sea, si lo vemos como consumidor final, pues a lo mejor puede parecer que es más caro o más barato, pero es que luego consumimos a través de impuestos miles de circunstancias que parece que no aparece en nuestra cuenta corriente, pero sí que aparece. Yo no siento que el capitalismo genere comodidades. Yo veo una sociedad mucho más estresada, mucho más agobiada, eh, que hace lo mismo, pero muchísimo más rápido y más cosas y a la vez, y que tiene poco tiempo libre y poca calidad de vida. Yo no vivo que el capitalismo haya generado ningún tipo de comodidad. Otra cosa que consideremos que eso es cómodo o no cómodo. el que yo pueda recibir un mail a las 3 de la mañana, no sé si eso es cómodo o no cómodo, yo no lo vivo como cómodo. Entonces, evidentemente tiene que cambiar nuestra manera de consumir. Eso está claro, Y eso mm, es que lo dice la ecología, es decir, más tarde o más temprano tenemos que cambiar nuestra manera de consumir porque está agotada esa manera de consumir. Entonces, yo es que directamente no vivo la comodidad del capitalismo, no, no, la vivo. Yo veo que cada vez la gente está más ajena de los cuidados de sus niños o niñas, o sea, que no vivo que exista esa comodidad que supuestamente el capitalismo ofrece. Veo que ofrece herramientas que estresan y hacen complejas las vidas y las quitan la parte más humana de la cual nos hemos ido nutriendo para, para ser mejor, vivir mejor. O sea, no, lo vivo, la verdad, la comodidad. Sí, ¿por qué no? Yo no creo que el número total de personas que trabajan en un proyecto de economía social y sea contradictorio. Es verdad que el mercado social ha nacido más de redes de economía alternativa, de economía alternativa y solidaria, ¿no? y que del ámbito más de la economía social, pero existen proyectos de economía social a nivel España estatal, como Mondragón, como dice proyectos, que pueden tener evidentemente hay debates y críticas con respecto a todos estos modelos, ¿no? Algunos que nacieron también, proyectos que han crecido en paralelo al boom de la construcción, ¿no? Cuestiones que, han podido pasar, Como también puede haber debates de las empresas que se dedican al tercer sector, cuando antes sea trabajo público, no sé, hay muchos debates, pero existen empresas de economía social grandes, de números de socios importantes, mil, dos mil y mayores. Dentro del mercado social yo creo que la media es cinco o seis personas por entidad y hay algunas que pues, serán 20, 25 y luego hay eh, empresas de socios consumidores como son energía que desconozco el número de socios y socias que tienen, pero debe ser una, barbaridad. No es incompatible y no hay ningún veto a esto. Es más, muchas de las entidades de economía social que aunque no estaban dentro del mercado social, a raíz de colaborar y ayudarnos económicamente en la construcción de la feria, se fueron involucrando con, este, estos procesos. Y yo creo que ahora se sienten muy, cercanos a, estos proyectos más pequeñitos, pero que les dan fuerza y energía, ¿no? Porque es un nuevo aire. Yo creo que como muchos proyectos nacen muy pequeñitos, con pocos recursos, y justo esta falta de recursos les hace a veces no constituirse realmente y a lo mejor acabar diluyéndose y desapareciendo, pero la mayor parte de estos procesos y el trabajo en red hace que se constituyan realmente. En cuánto tiempo dignifican su trabajo, que es importante porque nacen sin recursos en muchos casos. La realidad es que cierta clase social no tiene recursos, no tiene arroz y montar un proyecto que significa emprender en términos de autoempleo colectivo, por ejemplo, les cuesta un recorrido mayor que si tienen una fuente de financiación que les puede hacer mantenerse en la cresta de la ola más tiempo, porque luego tienen sus vidas y tienen que pagar sus vidas, que no suelen ser baratas. Entonces, sí que considero que es difícil ¿no? constituirse realmente como proyecto, que tiene muchas vicisitudes y es muy complejo, pero la mayor parte de lo que yo vivo, de las cooperativas que se han constituido hace 5, 6, 7 años, 3, 2, están creciendo y están mejorando sus condiciones laborales. Y creo que una de sus grandes herramientas es el trabajo en red. Es el ponerse en marcha, y decir, oye, que yo estoy haciendo webs, contar con, nosotras. Y la gente cuenta rápidamente porque ese nivel de intercooperación es, vital. ¿no? Eso no quiere decir que no haya proyectos que se diluyan pero lo que en general parece ser es que los proyectos colectivos se diluyen, muchas veces por otros motivos que no es la cuestión económica. Y entendiendo que si esto lo fuésemos a comparar con los proyectos empresariales que tienen un origen en el capitalismo, el cooperativismo, por ejemplo, tiene mucha mayor resiliencia, en mitad de la crisis ha, ha respondido con mucho menos desempleo y han crecido. Yo creo que es anticíclico. Cooperativismo, situación de crisis, crece y crece en mejores condiciones. Eh, justo, yo no soy de los expertos dentro del mercado social en moneda, pero con los matices y las correcciones que a lo mejor son necesarias, voy a intentar explicarlo. Existen muchos tipos de moneda, ¿no? Moneda bancaria, moneda local, y el mercado social está trabajando con moneda social. Es decir, es, primero, su equivalencia es un euro, en caso de Madrid, es un euro, un boniato. La moneda en Madrid, del mercado social de Madrid, es el boniato. Es, a día de hoy, moneda digital excepto una vez al año que en la Feria Economía Social se imprimen billete como una cuestión de, imagen, ¿no? de, comunicativa, ¿no? como de provocación también. ¿no? Entonces, entendiendo que es una moneda digital, lo que se hace es que cualquier consumidor, en este caso, eh, a partir de un lugar concreto, ¿vale? Para que, para que la gente cualquiera me pueda entender, sin, sin ser lo mismo. Es algo parecido, aunque ahora cambia todo, cuando lo cuente, como lo que podemos entender como puntos de cualquier gasolinera o cualquier centro comercial, puntos de ese tipo. Vale, lo que pasa que ocurre esto, yo voy a consumir a un comercio de comercio justo, compro café y el café cuesta lo que fuese, ¿no? 5 euros, pago con 5 euros y esa empresa me da una bonificación, en boniatos ya, en moneda social, ¿vale? Es decir, si esa bonificación es del 5% o si es del 2%, me llevo un importe en boniatos para poder usar yo. ¿Dónde? Y a dónde viene la palabra social. En cualquier empresa o entidad de la economía social o del mercado social de Madrid. Del mercado social de Madrid. Es decir, es una moneda que cuando se genera te obliga, pero para bien, a consumir solo dentro del ámbito de la economía social. A diferencia de la moneda local, cuando tú la consumes en una, en una localidad que tiene moneda, te obliga, solo se puede utilizar en esa comarca o en esa localidad. La moneda social te obliga a que lo puedas consumir dentro de las empresas de economía social y solidaria. Como no se puede acumular porque hay un límite, claro, pues evidentemente tú no puedes especular con ella. No puedes tener 45.000 boniatos porque tienes un límite de acumulación. Entiendo que en términos económicos quiere decir un poco así como que no sé si exactamente que se oxida o no se oxida, pero es una moneda que la acumulación no te favorece. Y eso quizá ahí yo no tenga tanta capacidad para poder explicarlo. Pero básicamente es una bonificación que hacen las entidades a los consumidores y al revés, entre entidades también, para poder ir consumiendo y generando un mercado paralelo, en este caso, al FMI, al Fondo Monetario Internacional, o al euro, o a su manera de, funcionar. Un boniato es una moneda social que hemos creado, no tiene intereses, con lo cual no se puede especular con ella, que se basa en valores éticos, solidarios, ecológicos, que no haya explotación de unas personas sobre otras. Es un paso hacia adelante en qué modelo queremos establecer desde los movimientos sociales. A mí por lo menos me quedaba la espinita de que le estaba dando mi dinero a empresas con las que no estoy nada de acuerdo.